9.30 na ng umaga, maganda yung panahon. Papunta tayo ngayon sa Angeles, Pampanga, kung saan gaganapin yung Bop and Roll event. So, itong Bop and Roll event, eh, apat na taon na. So, maraming motorsiklo dito. Mga hot rod cars. Mga vintage classic na motor. natin. Tara, ride na tayo. Mas malaki yung this year kasi uh, last year nito rin ako sa Bop and Roll eh. Ang napansin ko, mas dumami yung mga vintage cars ngayon. Itong mga to, hindi mo ano eh, hindi mo <laughs> basta-basta makikita gumagala sa kalye. So isang evento na ano, makikita mo talaga na nagsasama-sama yung mga vintage na ano, na kotse, no, oh, mga motorsiklo. Tapos nadagdagan pa ng mga booth So itong Bop and Roll, magandang venue, magandang uh, platform ito para ma-showcase din yung talent ng mga Pilipino. Bel Air, grabe oh. Mga scooter,